Yeah. Shadow Sierra, baby. Drip, drip. Show mercy on it. ਆਉ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਫੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਲਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਓ ਜੀ ਕਲਾਸ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਤਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੀਜ਼ ਕਰੇ ਰੰਨਾ ਨਾ ਕਲਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਲੱਕ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋਣੀਏ ਨੋਲੀ ਨਿਸ਼ਟ ਨਾ ਗਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਮ ਕਰੇ ਸੋਣੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੱਦ ਜਿਵੇਂ ਪਾਮ ਕਰੇ ਸੋਣੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕਰੇ ਸੋਣੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਰੇ ਸੋਣੀਏ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਡੱਡ ਰੱਬ ਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਰੈਕਡ ਬਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਟਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਰਾਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਕ ਨਾ ਅੰਜਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ oh young age got a ਆਵਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਪ੍ਰੌਡ ਬੈਕ ਹੋਮ ਮੂਸਾ ਗਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤਾਮ ਜਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂਡ ਨਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ